Aku pamit ora bali lungaku golek rezeki aku kerja golek upo ora neko neko rasa mikir aku tenang no pikirmu bakal tak putek urang Panas hutan tak terjang Tak peduli kron jalan Aku kan tetap tegar Walau badai menghadang Tugas Tugasmu bahagia Aku tak sing percuma